<laughs> hey Molly, how are you? Where are you coming from? ज़्यादा इंग्लिश मत झाड़ो मुझे भी इंग्लिश बोलने आती है कहीं से भी मैं आऊँ तुमको से क्या मतलब अरे तुम तो बुरा मान गए यार मेरे कहने का मतलब वो नहीं था तुम तो अच्छी लड़की हो तुम इतना गुस्से में क्यों हो आज मेरा मूड खराब है मेरे ज़्यादा बको मत मैं तुम्हें पापा से बोल दूंगी ये लड़का मुझे डेली छेड़ता है और यार तुम तो मुझे गलत समझ रही हो यार मैं तो अच्छा खासा लड़का हूँ मैंने तुम्हारे बारे में कभी पूरा नहीं सोचा यार अब अच्छी दिखती हो तो दिखती हो अच्छी लगती हो तो लगती हो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें हाँ, तो जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना